хана. Давай, давай, давай. Сколько вы уже штурмите? Пять лет. Пять лет? Пять лет. Как правильно штурмить? Как берешь и штурмишь. Шутка. Просто люблю, чтоб у танкистов подгорало. Бедняги мазута не подозревают, что им на голову плюхнули тепленького. Да? Да. когда был нубом, постоянно разбивался. Зашел в настройки. Что где, ничего не понятно. Когда разобрался, назначил кнопки как удобно, и пошло дело. Здешние настройки управления, сам черт ногу сломит. Что произошло? Скажите, пожалуйста. Торопяк забыл поставить задержку на бомбу, а очков возрождения нет. Привет, ангар.